al fondo. El ángel lluvia se preguntó sin perder tiempo en dónde se encontraba los siete cielos, a lo cual le respondieron que no tenía esa respuesta. Pues como nunca pudieron pasar los siete, las siete preguntas, las mandaron los de guardianes allí. Y además les había quedado totalmente prohibido decir que nunca se hallaban, pero sí querían llegar así fuera, pues el valle de los fuegos. Lluvia se dirigió de inmediato a ese valle, pues quería llegar lo más pronto posible a la tierra. Cuando llegó no encontró más que nubes, nubes solitarias, pues no había tiempo para soñar. Lluvia se sintió muy confundida,